Jody, vieni qui a salutare i miei amici. Su, su qui. Di ciao ciao a tutti. Ciao ciao. Io questa mattina sono molto noiosa. Uh, ciao amici, come state? Bentornati sul mio canale, io sono Giorgio per chi ancora non mi conoscesse. Potete trovare qui il tassino per iscrivervi al mio canale sono tornata con un nuovo video dopo un periodo di stop dovuto agli esami, lo studio, poi vabbè ci sono state anche le feste e mm, niente, sono finalmente tornata, sono felicissima, mi siete mancati, mi è mancato YouTube, mi è mancato fare video e sono tornata con quale video? Con un video sul mio argomento preferito, sulla mia cosa preferita in assoluto che sono le borse ho visto questo video da tante eh, youtuber americane, anche inglesi, italiani, vi dico la verità no, ma forse perché non l'ho neanche cercato eh, non so se qualcuno l'abbia fatto in italiano, ma probabilmente sì, visto la miriade di video che gira. Eh, non so ancora quale sarà il titolo del video, eh, ma sono praticamente le top 10 eh, borse, le mie top 10 sotto i 1000 allora io abito in Svizzera, quindi da noi ci sono i franchi, quindi dovevo fare 1000 franchi, però ho deciso di fare sotto i 1000 euro perché comunque il Ticino è piccolino, i miei video sono anche visti in Italia, anzi dalle, mm, dalle statistiche lo vedono più persone in Italia che in Svizzera, come è giusto che sia perché parla italiano, e quindi ho pensato di farlo sotto i 1000 euro, anche perché sotto i 1000 franchi praticamente non ce n'è mezza di quelle che volevo includere nel video. Prima di partire però, ovviamente, sigla. Allora, ho preso un po' di appunti perché mh, volevo dirvi il prezzo delle borse e comunque il nome eccetera eccetera. Io comunque vi metterò qui la foto e il nome della borsa e nell'info box il link se volete andare a vedere le misure eccetera eccetera. Io solo, mi sono solo scritta il nome e il prezzo, non, non mi sono scritta anche i centimetri eccetera eccetera Comunque partiamo subito perché voglio che questo video sia corto e voglio metterci poco a editarlo perché di solito ci metto ore e ore. Allora, non seguo assolutamente un ordine, cioè come mi venivano in mente le marcavo e le ho messe giù così. Allora, la primissimissimissima borsa, primissimissimissimissima, è l'Alma BB di Louis Vuitton. Allora, io ho questa borsa, potete andare a vedere vi lascio il mio username di Instagram così potete andare a vedere perché su Instagram ho parecchie foto con quella borsa quindi potete andare a vedere come, come sta indossata è una delle poche che ho sinceramente perché ne ho messe 10 ma in realtà ne ho messi più di 10 io ovviamente non ho tutte queste borse io ce l'ho in monogram e costa attualmente, vi dico attualmente, cioè al momento perché Louis Vuitton alza, ma anche gli altri marchi, non solo Louis Vuitton, alzano i prezzi un paio di volte all'anno infatti io ho comprato l'ultimo video del mio borsellino ve lo lascio qua sopra l'ho comprato a novembre e costava 250 euro adesso siamo a fine gennaio e costa già 255 euro quindi io vi dico i prezzi ad oggi che è il 31 gennaio i prezzi ad oggi sono questi 980 euro per l'Alma BB quella classica in um, monogrammo in damier ma ce n'è anche un'altra bellissima che mi sento di, di, dirvi questa costa 1170 euro quindi siamo sopra il nostro budget di 1000 ma ve la volevo dire ugualmente che è quella nera in epi vi lascio, vi lascio la foto qui mi piace un sacco, è veramente molto bella, elegante e ho visto una foto su Pinterest con la tracolla mm, in monogram e mi fa impazzire, è troppo troppo troppo bella quindi questa era la prima borsa secondo me molto comoda piccolina premetto che tutte le borse che ci saranno nel video saranno sì penso di sì mi sembra che siano tutte borse a tracolla perché sono le uniche che riesco a portare io come seconda borsa ho pensato alla Balenciaga, la camera bag, praticamente tutti i marchi hanno fatto una borsa simile, tutti, tutti, tutti, infatti ne vedrete delle altre sempre in questo video eh, io vi consiglierei la misura S perché mi sembra che ci sia anche l'XS ma è veramente tanto piccola questa invece costa 795 euro molto carina anche questa molto valida secondo me terza borsa è la mini Dionysus di Gucci molto molto molto bella soprattutto per una cena se avete un compleanno volete andare discoteca però ecco non so se proprio metterei discoteca quella perché ti tirano addosso di tutto quindi um, allora l'ho vista in pelle nera bellissima molto molto elegante 690 euro e c'è anche quella in tessuto la classica con le GG di Gucci con il logo di Gucci e questa invece costa 650 euro quindi 40 euro in meno però tra le due se dovessi scegliere prenderei quella nera in pelle altra cosa la maggior parte delle borse che vedrete in questo video saranno nere ho cercato di scegliere altri colori ma io se potessi le comprerei tutte nere quindi dopo la mini Dionysus abbiamo, spero si pronunci così tra l'altro abbiamo la mini uh, Marmont Marmont? Marmont 790 euro, allora questa qui è molto molto molto carina e andava un sacco mi sembra l'estate scorsa e infatti le, le, influencer se la mettevano un po' come mm, come un marsupio se la mettevano in vita, era molto bella. Ok, dopo la mini marmont abbiamo sempre la Gucci Marmont, però non quella piccola, non quella mini, quella classica, anche molto bella, ce l'ha una mia amica. E secondo me quella è una misura perfetta. Io infatti l'avevo provata quando ero indecisa se comprare l'alma o meno ero indecisa tra, tra l'Alma, questa Gucci e un'altra Gucci vi, di cui vi parlerò dopo. Quindi le due Gucci, ripeto la mini 790 euro, mentre quella classica 980. C'è anche una misura a metà tra le due, ma proprio perché a metà non è né carne né pesce non mi piace, cioè non è vero, non è che non mi piace per carità, però non la comprerei ecco io comprerei o la mini o quell'altra un po' più spaziosa borsa numero 5 sempre Gucci questa è un po' diversa dalle classiche borse ho il singhiozzo che palle la quinta borsa è sempre una Gucci sempre una tracolla un po' diversa, a me fa impazzire, mi piace un sacco. È diversa dalle classiche Gucci che si vedono in giro, che ormai hanno tutti, e la vedo benissimo con dei pantaloni boyfriend, jeans chiari, una t-shirt semplice bianca molto bella e si chiama uh, Neo Vintage ed è in tessuto questa 850 euro quindi anche meno della, mm, della marmomma perché appunto non è in pelle borsa numero 6 passiamo alla So, la So di Gucci, famosissima anche questa, c'è da ormai molti anni. Anche questa è in pelle e costa 890 euro. Questa era appunto l'altra borsa di cui vi parlavo prima, ero indecisa, l'ho provata anche questa, ma c'era qualcosa che non mi convinceva al 100%. Ehm, carina, non è detto che magari in un futuro, chi lo sa chi lo sa borsa numero 7 la Lu, mi sembra si chiami, sì, Lu, sempre la camera bag, questa volta è di Saint Laurent. Molto molto bella, vi dico la verità, questa non l'ho mai provata, perché quando dovevo scegliere non era nelle mie top 3. La Lu di Saint Laurent secondo me è un tantino piccola rispetto per esempio all'Alma o al, anche alla So di, di Gucci, però è molto molto carina, bellissima. Comunque come vi ho detto sono tutte borse simili, cioè il genere è quello. E questa viene 950 euro. 950 euro. Poi mi sono scritta anche un 895. Ah sì, sì, sì. Quella da 895 invece è questa ed è carinissima perché è tutta grigia, anche il logo è grigia, c'era mi sembra grigia, bianca e nera sembra di sì molto bella anche questa, costa un tantino di meno perché mi sembra sia più piccola 895 mentre l'altra, quella che vi ho detto prima, era 950 ok, ora passiamo a un classico, classico, classico, super classico la Speedy di Witton allora, qui c'è un ma un però nel senso che um, io ho, mi sono marcata la Speedy 30 ovviamente senza tracolla perché senza tracolla costa 840 euro con la tracolla superiamo i 1000 e siamo a 1080 però ve l'ho voluta mettere ugualmente perché vi lascio qui il link del perché vi ho messo anche quella con la tracolla andate a vedere il mio video in cui parlo della Speedy e questa vabbè chi ama le borse deve avere la Speedy per forza borsa numero 9 allora ho come l'impressione che questo sarà il mio prossimo acquisto. Si sta spendendo la macchina di caffè. Mi sono ricordata che ho il caffè anche da bere. È una Stella McCartney, la fa la bella. Allora, io mi sono marcata sia la Tiny che la Mini Tote. Perché? Allora, io avevo la Falabella, quella grande, classica, vi lascio la foto anche di quella se mi ricordo, ma pesava troppo, troppo, troppo, troppo troppo, cioè anche da vuota era veramente troppo pesante con quelle catene, poi mi spaccavo la, la spalla e appunto ripeto io con i problemi cervicali che ho mh, mm, ho dovuto venderla, mi piace un sacco ancora e quindi ho pensato di eh, prenderla più piccolina perché no e appunto c'è la Tiny che è proprio piccolissima che costa 545 euro e poi c'è la Mini che costa 675 mi sono un po' informata e eh, la Tiny mi hanno detto che è veramente tanto tiny, cioè veramente tanto piccola e che è un po' scomodina. Vedremo. Io opterei sicuramente per il colore nero, anche se sono, uscite, sono usciti dei nuovi colori bellissimi e hanno anche le catene uh, colorate. Siamo alla decima borsa. Come borsa numero 10 ho pensato, l'ho vista un po' in giro, non sapevo se includerla o non includerla, però è uscito... Um, allora, avevo in mente di metterne un'altra il modello che vi ho messo secondo me è uscito da poco ma non sono sicura perché di Fendi non me ne intendo tanto ed è la mini camera di Fendi questa costa 980 euro molto molto bella e da quello che ho potuto vedere dalle foto c'è cioè sia la parte con logo sia la parte total black e è molto molto bella spero che sia così io dalle foto ho capito così dal vivo non l'ho mai vista però mi sembrava molto carina questa anche 980 euro quindi siamo sotto i 1000 questa era la mia top 10 delle borse sotto i 1000 euro Spero che questo video vi sia stato utile, spero di non essere andata troppo spedita, ma appunto volevo un video breve breve, proprio solo, volevo, proprio solo elencarvele. Spero che non sia stato un video troppo a raffica, cioè spero che si sia capito, però il mio intento era quello di farvele vedere ehm, elencarvele proprio e basta perché sono borse che io non ho quindi non posso dirvi alla fine è bella, mi sono trovata bene, mi sono trovata male, troppo grande, troppo piccola, si è rotta, ecco non vi posso dire queste cose quindi era inutile fare un video più approfondito. Queste sono le top 10 che ho scelto, io vi aspetto al prossimo video, ricordatevi di iscrivervi al mio canale e a presto! Mua. Di ciao ciao a tutti! Ciao! <laughs> Ciao ciao!